Jag heter Kristoffer. Och jag heter också Kristoffer. Ja. Och vi har varit med på Design Lab, Folklabbet, med utmaningen eh, att göra skiss, skissa en, eh, vad ska man säga? Göra en design, en design av hur vi kan hjälpa ungdomar. Förbättra deras psykiska hälsa. Det här är en idé på eh, lösningen då. Eh, bland annat då i nära relationer, anhöriga bland annat. Att eh, vi ser att det, det, krävs mer tid. Det finns mindre och mindre tid i samhället. Det är mer och mer stress. Eh, och eh, vi pratar lite om att ha ett frukostmöte varje morgon bland annat. Att försöka komma närmare varandra. Att eh, bekräfta och lyssna mer på varandra i en familj. Eh, vi pratar mycket om att eh, när man är anhörig att man kan ge en bredare bild till varandra av en gemensam verklighet. Eh, att inte vara rädda för problemet, att det är okej okay att känna sina känslor bland annat. Och då gjorde vi en sån här tillitstermometer kallar vi den. Trygghets och tillitstermometer. Där man kan tillsammans eh, utveckla sin relation andra. Alltså det här är meningen då till exempel om du har ett frukostmöte att från början kanske det är att ja, jag ska gå och handla idag. Och då är vår tanke att det här, ja, från det ska utvecklas till att ni ska lära känna varandra på djupet. Även, ja, ja. simpel idé det som, men som sagt. Och då hittas, hitta lite tid kan man ändå göra, för det här tar inte speciellt lång tid. Och, det finns ju olika steg som man kan klättra då på den här stegen kan man väl säga. För att komma närmare varandra helt enkelt. Prata mer med varandra och så. Och motverka psykisk ohälsa. Framförallt prata om det. Våga erkänna att så här har jag det faktiskt. Super! Tack ska ni ha!